Good morning, good morning Philippines. Nandito naman tayo sa George Sar Vlogs. At mag-usap-usap po naman tayo tungkol sa mga pangyayari ngayon sa Pilipinas, mga kapatid. Usap-usap pa rin tayo. George Sar Vlog po. Pakinig mo tayo ng music habang nag-aantay ng mga kausap natin dito mga kapatid. Saan na yung mga music natin dito? Tingnan natin. Salamat, salamat, salamat sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning Philippines! Nandito naman tayo sa George R. Vlogs. Usap-usap tayo mga kapatid tungkol-tungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas. Salamat, salamat. Dali may Good morning, good morning Do- Don. Kumusta ka na? Kumusta ang buhay-buhay natin ngayon? <laughs> Ay, saan na yung mga kwan? Wala. Akyat ka na para usap po tayo. Habang nag-aantay ng mga kasama. Happy New Year. Ay, mir, mir. Oo nga, busy eh. Tapos, tutunan na lang kung gusto mo. BC eh. Busy si Don eh. Paskong Pasko na yata. Oo nga, Pasko na. Kahit dyan sa Pilipinas, di ba, pas, di ba Pasko na? Di ba Pasko dyan? Dapat kumpas kumpas ko na rin, di ba? Nawala yung music ko. Dali, akit ka na dito. Wala akong kausap. Mahirap lang mga silib. <laughs> Kaya nga eh. Daming mga kon. Ang daming mga kuha ngayon naka nakaka ano mga nito, ano bakit? Sa na yung isa? Bakit meron? Ah, okay. Ang dami mga ako ngayon, mga kon na eh. December na, ang pa rin bagyo na dumaraan. Kawawa yung mga tao doon. 375 na tayo namatay. Sa typhoon na yon. Grabe, ano? Good morning, good morning, good morning Philippines. Usap pa naman tayo mga kapatid. Talagang nakahubad ka. Ah. Oh. Ganda ang katawan ang ganda ang body ah. <laughs> Di ba? Kawawa yung mga tao doon sa Pilipinas. Sana naman wala nang bagyo. Wala eh, puro bagyo pa rin nangyayari. Ay. Dami namatay, ano? Sa bagyo. Pero mo, 300, what? 375 na ba yung namatay ngayon? Sana naman wala nang bagyo kasi December na. Eh, malakas pa rin ang bagyo. Ayan. okay na yan. Maganda. Paskong Pasko na rin po dito at nakaka-excite na po kung anong magiging kaganapan bukas sa Kubilik regarding eh maganda yung ano, yung ano yung ginawa ni Attorney Mendoza doon, yung nag siya ng ano, yung sinagot nila, yung sides nila, di ba? Oh, maya na yun. Mamaya na yun, Sir, Sir Jay. Pag uh, may mga kasama na tayo dito, pag-usapan muna natin yung ano sa typhoon. Kasi... Kaya ka, lakas, ano? Uh, mo, ano eh? ilang... Lakas 100, talaga. 120 miles. yun nga. Mas malakas. Uh, kami na dito ha? sa kami nga dito sa Sambuanga, kami nga dito sa Sambuanga del Sur. Ang layo nga sa namin eh, ang layo nga namin sa Bago pero maabot pa rin dito. May isang namatay dito sa banda namin. Dami namatay ano sa Siargao, kung saan-saan lahat may namatay. Tapos makita mo yung mga kalsada, bar- barado ng mga kahoy, mga pusti ng kuryente, yung mga kalsada na warak-warak. Sus. Grabe. Yun nga eh. Uh... Ayan. Ayan, okay na yan. Hindi na ako makita. Bakit? Pakita ka muna. Hindi, okay na yan. Mamaya na. Yeah. Mamaya na pag may media. Mamaya pag may media para maano tayo. Kapag media eh. Dami nga yung Southern Leyte. Yun yung pinaka masyadong nasalanta. Yung, yun ang pinaka grabe. Tsaka sa Bohol. Oo nga eh. Bakit sa Bohol, di ba Bicol yun? Hindi. Yung Bohol, nasa baba ng Cebu, southern ng Cebu. Uh, south, uh, bandang southeastern ng Cebu province. Central Visayas pa rin yun, yung Bohol. Bohol, di ba, di ba Bicol yun? Hindi, hindi. Sa, uh, sakop yun ng Region 7. Ah, Bisaya na yun. Oh, no. O, oh, tama nga naman. Visayas yun. Uh, sa Chocolate Chocolate Hills, di ba? Oh, ah, Bohol? Chocolate Hills, yun. Bukas na ba daming, yung daming namatay kaya doon? Ah, dami nga. 300. Ano? Ano si Jake? Bukas Oo na ba nga, daming eh, dami nga naman. Pumili? Ah, wala pa, eh, wala pa, hindi pa naglabas ng COMELEC kasi ang fifth day ng submission ng memorandum is ngayon, which is today. So, malamang mag-rules, mag-rule ang COMELEC bukas, which is at the very least. Although, natanggap naman nila kahapon, yata yung mga memorandum ng both parties, yung sa petitioner at saka sa kay BBM. Pero yung kay BBM, ba't nilabas na ng media? Ba't nakita kagad ng media yon? eh, siguro nabig, nabigyan din ng copy ang media, yung media kung ano yung content ng mga ano nila, yung mga memorandum nila. Grabe ano, siguro mo sana pero malakas yung kon ni ano ni malakas para malakas yung sagot ni kon eh, ni ah, ni Attorney Mendoza, di ba? At ah, talaga naman, wala naman talaga. Hi Jo, uh, Josie, dito si Josie. Paskong Pasko na rin po dito. At nakaka-excite na po mm. kung anong magiging kaganapan bukas sa Comelec regarding sa DQ ni BBM. Yan, yan ang pinag ano yung very very excited na tayo kasi bukas nga eh. At least bukas kung bukas or next day. Basta hindi na aabot ng Christmas break yan. Lalabas na yung resolution na yan. Sana nga, para at least. Yan nga, yun, yun nga, Joe eh, Siargao. Siargao nga, Siargao yung... Siargao, masyado rin, dami rin nahi, uh, ano, naghihirap doon. Siargao, Siargao diba? Agusan, Agusan del Sur, Dinagat Island, Mindanao na to. Yan, Dinagat Island, Surigao, Sur, Surigao del, Nor- del Norte, ano, Surigao, Then Agusan Sur, Agusan del Norte. 'yun. Tsaka bandang Northern Mindanao, na. Northern ilang, Mindanao. Ilang ilang milyon yung dinonate ni Kona ni BBM. Sa Kasara. 38 million nata. Ah, uh, sa kabu sa kabuuan umabot 38 oh, 38 million. Eh, ang maganda doon, nanawagan pa lang yung kabila, nanawagan pa lang yung kabila, hindi nila alam, si BBM andun na. Proactive talaga, no? Alam na yung mangyayari. Oh, hindi na hindi, hindi na nag ano, si BBM hindi na nag nagsasabi pa kung anong gagawin. Wala na, diretso na. Gone ang leader. Oh, talaga ang leader. Dapat ganun. Hindi pa nangyayari, dapat nakaprepare na yung dapat ng gobyerno. Mga relief goods at financial support sa mga nag nagibang bahay, galaw-galaw, mga DSWD. <laughs> Wala. Eh, eh actually, yung DSWD, eh. Ano, ano, Sir Jay? Wala na raw pundo ng emergency, wala na raw emergency fund ng Pangulo ata. Eh, yun ang sabi nila, <laughs> hindi natin alam. But anyway, yung mga uh, kumakandidato ngayon, dapat sila na ano, sila na magbigay ng tulong, wag na sana, wag na wag na hindi na kailangan tawagin pa sila. Automatic na sana. Ang yan. nakakuha ngayon, tignan mo, yung mga kumakandidatong senador, ang laki-laki na ang gastos nila sa pangungumpanya, may 300 million. Ngayon hindi sa gumagalaw, mga para senador, di ba? <clears throat> yun, yun nga eh. Yun ang nakakalungkot kasi ang daming ginagasto nila pang kampanya pero tamime sila dito ngayon sa ano? Sa nangyari sa typhoon. Eh, in fairness, andun naman din si Lenny at saka si Pacquiao. Pero after na yon yung nanawagan sila. Hindi, na, no, hindi nila alam na andun na si BBM. Kaya nga. Eh. Grabe ano. Dapat yung mga Sila BBM BBM at Sara ibahagi naman nila sana yung kahit tag 1 million lang sila yung kumaka nila tong senador kasi ang laki-laki ng gastos nila sa pagka niya. Paano yan ngayon? Mga iba wala ng bahay, nawarak-warak yung mga bahay nila. Yun nga ang nakakalungkot eh gustuhin man nating mag- magsaya dahil sa, yun nga, Christmas na tayo, pero hindi rin mawala sa ating isip, isipan yung mga biktima ng ano typhoon kaya mixed emotion tayo <laughs> ngayon mixed emotion nga totoo yung sabi mo Jo ano handa mo diyan Jo Josie ito naghahanda na to <laughs> Gawa ka ng kangkanan, Jo. Kangkanan na ima, sarap yun. Yung gusto ko yung kangkanan na yung kakanin, tapos yung niluto lang sa yung inkiwar, Jo. Hindi ko alam ang Tagalog. Masarap yun. Yung inkiwar lang, yung hinalo lang na gano'n, tapos yung matmiyatamis na ano, malagkit. Masarap yun. Tama si Josie, po sir. Nasaan masarap na, magluto yan eh. Kaya... <laughs> Sabi ni Josie, oh, tama po sir, nasaan ang mga pork barrel ng mga senador at mga congressmen kaya, kaya, ang panahon kaya, kaya, na ipakita nila ang sinasabi nilang pagmamahal nila sa bayan. Eh wala, nakatago sila eh. Kaya nga, kaya, <clears throat> kaya nga nakapagtataka saan ang mga senador? Wala. Ang laki-laki ng gastos na. Lalo si Cayetano, si Villar, si... Sino pa yung isa? Eh, Sodero. Ang laki ng gastos sila. Nakikita mo dyan sa ano? Pero bakit Kaya, yung uh, umimik ngayon? Kapag tanong sila. tayo, nasaan na yung ano? Nasaan na yung mga senador? Wala. O, bibingka na malagkit. Yan. Anong klaseng bibingka yan na malagkit? Masarap yan, kaya lang ah, pag ma- may, may problema ka pag may problema ka sa sugar, 'yun ang problema. Ah, pag diabetic ka, problema talaga 'yan. Oo, kasi kailangan easy easy lang kain pag ganyan na matatamis tapos mag, magata. Magata yan, eh. igata yung panluluto mo diyan eh. Bibing ka ng malagkit. Salamat sa 7 million na viewers. Kung hindi pa kayo nakapasok lang po kayo dito at mag-usap-usap tayo. Mayroon tayong magandang pag-uusapan mamaya mga kapatid. Nag-aantay lang kami ng ating mga kasama para sa ganun ay mapag-usapan natin kung anong mangyayari sa darating na siguro mga dalawang araw bago magpasko. Ilalabas na ng Kumilik yung resolution nila. Ah... Uh, sa mga petitions na disqualification at sa cancellation cases ni BBM. So sana matapos na para wala tayong pangamba. Sabagay, so malakas naman ang loob ni Attorney Kwan eh. Maganda yung mga sinasabi ni Attorney Mendoza doon sa pahayag niya. Saka ayon sa isang senador, uh, sa, may, ayon sa isang attorney na taga US ata, na wala raw kwenta yung petition na yon Yun nga eh, yung ano, US-based na uh, abogado na Pinoy. Oo. Oo. Naka, nakatira sa US na ngayon, expert yun siya sa batas. Uh, nagtuturo din sa isang university diyan sa Amerika. Yun nga, sabi nga niya, wala. Trash lang talaga yung ano, yung mga petition na pinafile ng mga petitioners. Kasi wala, wala talaga. Pang, Panggigipit lang daw yun. Panggigipit lang kay BBM. Para para daw ano sabi niya para na para hindi daw makapag-concentrate si BBM sa kanyang kampanya eh hindi naman hindi naman hindi naman din naapektado si BBM kasi malakas nga ang kandidato natin eh. Wife yun siya eh. Alam niya. Kaya hindi siya dapat magpadala doon sa mga petition-petition na yun. Ang magandang dyan doon, lalo pa siyang lumakas, kamo. Lalo pa lumakas ngayon dahil sa mga petition na yan. Yun ang nakasira yun sa kanila. Yun nga eh. Dahil sa petition na yan, mas marami ng Pilipino na nag-research kung bakit ginaganito si BBM. At ngayon, marami na rin nakaka namulat ang mata kung sino talaga si BBM. Yan. Actually, ang nangyari dito, persecuted yan siya eh. Oh, Parang oh, pinipersecute siya. Eh hindi naman siya hindi naman siya gumaganti, hindi nagsasalita, relax lang. Kaya nagtaka yung mga tao, bakit sino ba talaga si BBM? Ayan, nag-research na yan sila. At ah, yan. Mas oh, lalo lang lalo lalo lang na mas lalo lang dumadami ka kumakampi kay BBM. Saka lalo yung mga kabataan, di ba? Yung mali yung napag-aralan nila sa elementarya ah, na hindi pala ganun ang mga Marcos, di ba? Ah, hindi, na, hindi lang kabataan. <laughs> Hindi, hindi lang kabataan, pati, pati tayo, nakabasa na rin ng mga, mga libro na yun. Yun nga eh, twisted history. Di, kailangan ma-revise yan pagdating ng panahon. Kasi uh, mulat, mulat noon pa, since ancient time, ang sumusulat ng history kasi ay, ay yung mga ano eh, yung mga winner. Oh, yung mga ganun. So, kagaya ng nangyari sa kay Aquino, sila ang winner noong panahon na yon o sila ang gumagawa ng history. Kasi may PR sila, ibig sabihin na, nasa kwan sila, nasa puder sila, kaya yon, di ba? Oh, sila nasa puder sila, so sila ang gumagawa ng mga libro. Ano, na twisted na facts. Sir, yung supposed to be na ibinigay, ibigay nila na second wave sa SAP noon, 200 <laughs> million piso ang withhold ng DSWD, katwiran ng DSWD, pang livelihood program na lang raw daw para sa mga indigents pero wala naman ay nako. So, isa pa yung Jo, kung nalandaan mo, yung pinirma ni Duterte noon na additional 1,000 mga pensioner diyan ng SSS, additional 1,000 para sa mga SS pensioner. Magtatapos na yung termino ni Duterte, wala pa yung 1,000 na additional sa pension ng mga SS pensioner. Bakit saan nagpunta yon? Wala rin kung minsan si Digong eh. Hindi lahat. Dapat yun ang mga sitain ng mga taong bayan, yung 1,000 pesos na additional pension ng mga SSS pensioner kasi ang late-late ng pension nila. Good morning, Sayod Buddy. Musta na ang BBM mo? Tulog pa ba? <laughs> Sabi. oh, anda na naman si Robert. Hello, Robert. Good morning. At si Robert, alam ko si Robert, na-convince ko na siya mag-BBM eh. <laughs> BBM na tayo, Robert. BBM na siya, BBM na. Si Robert. Nanlolo ko lang yan eh. Siya, siya. Ito ba yung taga Cavite? <laughs> kung, kung hindi ka pa nakasubscribe sa George R. Vlogs, pakisubscribe naman po, Robert. Good morning sa iyo, buddy. Musta na ang bibi mo? <laughs> Tulog pa tulog pa ba? hindi pa rin ibigay hanggang ngayon yung sa mga SSS pensioners. Yung nga masaklap, dapat naman dagdagan nila ng 1,000 a month kasi saya ah, pambili rin yun ng, ng ano, maintenance. Dapat yun ang ipaalala kay Apo Digong. Para sa kanon ay matagdagan naman ang mga pensioner dyan ng kahit na 100 lang. Pilipinas, BBM Sara, mega shout out to all. Salamat Pilipinas, BBM Sara. Sa pagpunta mo kaibigan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa George R. Vlogs, paki-subscribe naman po. Ipirmad na yun ni, ni, ano, ni PRRD. Dapat igising sa kanya. Dapat gisingin si ko ngayon para ipatupad nila yun. Sayang din. So, pambili rin ng maintenance. Lalo na may mga, ano, may mga high blood dyan, cholesterol dyan, diabetic dyan eh, pandagdag din yan sa ano, pambil ng pagkain ng mga ka kaibigan natin na senior citizen na. So good Oy, morning, host. <laughs> taga Pili taga Kwan po, taga Pangasinan. Pero nandito ko sa Arizona, Pilipinas. Uy, taga saan kayo host? Pilipinas po ako, Pangasinan, at saka dito sa Arizona for the meantime, pero babalik din tayo sa Pilipinas Liga ron. Dan Tamsak ang sub-host, mga, kabibi, mga ka-BBM Sara, mega shoutout to all. Yes, salamat sa pag-subscribe ah, uh, mo, sa pag-shoutout lang sa lahat. From uh, Pilipinas, BBM Zara. Yes, yes, salamat kaibigan sa pagdalo mo sa ating live streaming tonight. Napakakawan yan. Mas maganda, mas marami para marami tayong mga pagkikwentuhan mga kapatid tungkol sa mangyayari sana sa bukas o kaya sa makalawa ay da, lalabas na yung resolution ng COMELEC regarding sa mga DQ at sa cancellation ni BBM para wala tayong alahanin pa. Tuloy-tuloy na ang kumpanya. Di ba, Don? Oo, oo naman. Importante talaga na ano, uh, lalabas na yung uh, ruling ng COMELEC para tuloy-tuloy na yung ano, pangangampanya natin, hindi na tayo mag uh, hindi na ma-disturbo yung pag-iisip natin. Ah, okay, sige, ingat po. Aro, ako from Tugigaraw. Okay, Aro. Salamat sa pagpunta mo sa sa uh, pangalan to, live streaming ko. Sana mag-invite pa tayo ng mga kaibigan dyan para sa ganun ay dumami tayo dito, Aro. Salamat. Sabi ni Robert Ignacio, wala na pira ang government ni Duterte dahil sa Parmalin, ninakaw ng insing tikiya, insik na tikiya. I am from Chicago, Detroit, buddy. Oy! Galing ako dyan sa Robert, sa Chicago, sa North Side. Tumira ako dyan ng limang taon. Salamat naman, kaibigan. Yad mo ako sa Facebook mo para kuan tayo. Magkaibigan tayo sa Facebook. Yes, Pilipinas, mega shoutout to all. Solid BBM, Sara na po tayo from Juicy. Wala na silang magagawa dahil ang BBM Sara tandem ay abalance, abalance na yan, sabi ni Pilipinas. Salamat po sa 12 million dyan na kaibigan natin na dyan. Sana uh, Sir George, ha? Uh, ah, may, may palabas mo ba yung video? Oo, oh, may palabas ko. Puso, may palabas ko na? Ah, sige, palabas mo. Pero yung portion lang ng ano, doon lang sa comment ni Dante doon sa memorandum, wag na ituloy. Yung part lang doon. Okay, sabihin mo kung stop na. Ah, oh, sige. Yung Aterno Mendoza, di ba? Yeah, yeah, yeah. Hello po mga kababayan, breaking news ngayon po uh, sa mainstream media yung pag-submit ng pag-file ng uh, memorandum ni Attorney Estelito Mendoza, abogado po ni Bongbong Marcos sa disqualification case. So, of course, yung intention is to seek uh, the dismissal ng uh, first uh, certificate of candidacy cancellation case. Paki-post mo muna, Then, Sir J. Uh, yung kampo ni Bongbong Romang. Okay. Itong ano, itong babasahin ngayon ni Dante na magbigay siya ng kanyang opinion or komento. Uh, ito yung memorandum na sinubmit ng BBM camp. 'Di ba alam natin uh, it, uh, pinagsubmit na yung both parties, yung petitioner at kampo ni BBM ng memorandum ang ibig sabihin, pag nag-submit ka ng memorandum, ito na yung final paper mo. Okay? So, yan na lang ang hinihintay ng COMELEC. After that, uh, mag magde-decide na ang COMELEC. So, kasi kahapon yata ito sinubmit nila. So, expected na and hopefully bukas may ruling na yan. O again, yan na yun, yan na yung final uh, final paper ng both parties. And from there, mag-decide na yung COMELEC. Okay, continue tayo, Sir Jay. Ni Bongbong Marcos, mga kababayan, cited uh, four main arguments po. Una, yung COMELEC niya, walang jurisdiction dito. Pangalawa, hindi man niya nagsinungaling <clears throat> si Bongbong Marcos sa pag-fill uh, up ng kanyang COC. Then may diferensya niya, pangatlo, yung uh, petition na final ni Attorney Te. And uh, pang-apat na punto, mga kababayan, kailangan na niya uh, irespeto natin yung will ng mga elektorado, ng mga botante. So ito po ang uh, main arguments na isinabmit sa Commission on Election as the COMELEC binigyan ng uh, five days yata yon to submit and this should be resolved before the holiday breaks. So maganda na dapat ma-fast track na po ito, mapabilis. So ito po, una sabi rito, the Honorable Commission has no jurisdiction to rule upon BBM's qualifications. Yun ang punto ni Atty. Mendoza. Then, BBM did not commit any false material representation in his certificate of candidacy under Section 78 in the relation to Section 74 of the Omnibus Election Code. Una, lado rito, none of the grounds cited by petitioners pertain to qualifications of a president as provided under Section 2, uh, Article 7 of the Constitution. Pangalawa, the penalty or of perpetual disqualification brought about by the by presidential decree number 1994 is an ex post facto law that violates section 22 article 3 of the constitution anong ano sinasabi ritong ex post uh, facto law it is a law that makes illegal an act that was legal when committed mali naman talaga yung ganun wala pa mabatas. <clears throat> Pagkatapos, uh, okay, pause mo muna, Sir Jay. <clears throat> okay. Uh, ang as of the moment, ang uh, sinasabi ni ni Dante, ano 'yon? Uh, first is walang jurisdiction ang COMELEC sa petition na pinail ng mga petitioners. Ano ba ang ibig sabihin ng jurisdiction in legal context? Ibig sabihin nun, hindi kung kung kung kung halimbawa ang isang fact na basis ginawang basis ng ano ng petitioner ay uh, parang hindi hindi valid or hindi legal something like that yun ang ibig sabihin ng jurisdiction. Walang, uh, hindi sakop ng COMELEC. At, at bigyan, ka, bigyan kita ng isang example ha. Halimbawa, di ba, uh, may tinatawag tayong warrant of arrest. Di ba? Okay. Pag uh, ang isang tao, although although may may exemption diyan ha sa, so, sa yung sa warrantless arrest na valid arrest tawag doon eh kahit walang warrant. Doon tayo sa uh, inaaresto na walang valid uh, ah, arrest warrant. Pag ganon, meaning yung ginagawang paghuli ng sino man at nagfile ng kaso doon sa korte, sabihin ng korte na wala kaming jurisdiction dyan dahil sila mismo mali yung uh, basis ng kanilang pag-arrest. Parang ganon. So, yun din ang nangyari dito sa COMELEC yung pinagfile pinagfile ng mga petitioners, ibig sabihin doon, hindi na sakop ng COMELEC yun dahil yung mga basis ng mga petitioners ay sabihin na nating invalid. Yun ang ibig sabihin ng jurisdiction sa legal legal context kung pinag- pag-usapan natin. Okay? Eh, tapos, yung yung tina, sinasabi naman din na yung binabasa ni, ni Dante na yung ex post facto law. Okay, ano ba ang ex post facto law? Itong mga ex post facto law, uh, ito yung Latin term na ang ibig sabihin or ang meaning dyan is gumawa ka ng batas ngayon na magpaparusa sa isang tao na gumawa something before na hindi pa illegal. Hindi ding nagawa na mga sabihin natin ngayon ay krimen pero sa nung una hindi pa krimen 'yan. Yan uh, yan ang uh, example ng ex post facto law. Ah, in short, yung ex post facto law ay uh, in favor yan sa mga uh, inaakusa. Halimbawa, halimbawa nung sabihin na natin uh, in the year 1980 Sabihin na natin na or 1985 kasi dito sa Pilipinas yung yung yung internet or yung computer kasi na nadala dito sa Pilipinas noong 1985 lang. Doon tayo nag-start nung sa computerization eh. Pero masyadong ano pa 'yon, masyadong basic pa 'yon. Wala pa yon wala pa doon yung cyber uh, anti-cyber anti-cyber law. Oh, 'di ba? Halimbawa, in 1986, 87, 88, may nagawa kang mali or may ginawa ka. Okay? Tapos ngayon, ginagawa yung anti-cyber law. Hin- ang anti-cyber law ay hindi mag-apply sa ginagawa mo noon dahil wala pang batas noon. Yun ang ibig sabihin ng ex post facto law. Another thing, Another thing, kung ang kung ang sentensya nung nung panahon na may nagawa kang krimen, sabihin natin halimbawa 10 years lang. Ngayon, ngayon uh, ina-amend ng batas ginawang 20 years. Itong batas na ito ngayon na 20 years, hindi yan mag-apply doon sa dati. Kasi noong nagawa yung krimen, 10 years pa lang yun eh. Ngayon, ina-apply ngayon 20 years. Pag yan ang pag yang 20 years na yan, hindi yan pwede i-apply doon sa dating uh, nagawa or, or anong sitensya doon. Yun lang, yun lang, parang, yun lang Sir Jay. Parang kwan, parang yun nangyari, parang na-grandfather ba? Wala pa yung batas, ginagamit na nila yung kahit ganyan, di ba? Oo, parang, yun, yun nga. Uh, Kunwari, yun na, in short. Ah, kunwari, dali, sige, dali, sige, ah. sige. Kunwari, kunwari, kung isang, sa isang ano, kunwari sa isang, i-compare eh, ko ito sa ano, sa, sa real estate, sa batas sa real estate, okay? Okay. Kunwari sa isang lugar, di ba? Na zone yan, kasi sinusuning yan eh, sinone yan, uh -huh. as a business uh, business business land okay business uh, community pero okay nandoon na mayroon ng residential doon. Bago ipasa yung business na zoning na, na business yan, mayroon ng bahay doon, mga bahay doon, nag aalaga ng baboy, nag aalaga ng kambing, baka. Okay. Then na zoning yan as ah, a commercial, di ba? Uh, so hindi nila pwedeng tanggalin yon mga nandoon kasi nandoon na sila bago na bago na ipalabas yung batas. Di ba? Gawin yun Yan, tama yun. Yeah, tama yun. Hindi mag-a-apply yun sa ano kung ano man nangyari sa previous. Hindi mag-apply yung kung ano mang bagong batas. Yeah, Min- kasi gawa ng, kan, gawa ng batas ng real estate. Pagka kahit nandun ka na, kahit napaligiran ka ng negosyo, ng businesses, at ikaw ay hindi pa amalis yan, nandiyan ka pa rin yung bahay mo. Hindi ka pwedeng patanggal, uh, tanggalin unless na gamitin ng gobyerno yung lupa mo as an eminent domain. Pero kung yeah, hindi, yeah, tama yan. hindi ka maalis yeah, yan, di ba? Yeah, yeah, tama 'yan. Ma- ma- ma- maalis lang sila kung yung imminent domain na ang ano gagamitin yeah. ng gobyerno. Pero ganito 'yan, ganito 'yun doon. Just in case na ibinenta mo yung bahay mo na 'yon, yung residential ah, hindi na pwedeng gamitin as a residential ulit. Yes, gamitin yes. na yon kasi na zoning na sa commercial, gamitin mm. lang yun mm. sa commercial, commercial land. Okay. Okay, tama sa, tama 'yan, tama 'yan Sir George. Kasi yan kung, ibib, kung, kung ibibenta mo ngayon 'yan, mag-a-apply na yung bat bagong batas. Yeah, tama, tama nga, tama. Okay. So ganyan ang nangyari kay BBM. Wala pa yung batas, nangyari na 'yon. 'Di ba? 'Yun nga. Uh, kasi kasi ang pinag-usapan kasi dito ngayon ang ang ano eh yung 97, 1977 tax code. Oo. Na wala pa yata yung ano uh, ah, involved yung disqualification, perpetual disqualification. Tapos yung presidential decree 1994, presidential decree number 1994, na isabatas yan noong later part na 1985. Di ba yung kaso ni BBM or sabihin natin yung mga inaakas akusa na hindi siya nakapag-file ng ITR. Di, di ba between 1982 and 1985? Yeah, correct, correct, correct. So, correct. kung ano man yung hindi siya nag-file ng ITR noong 1982 to 1985, hindi kasama doon hindi pa kasama doon yung accessory penalty na perpetual disqualification. Na-amend lang yung tax code letter part ng 1985 na mayroon ng perpetual disqualification meaning noong 1982 to 1985 na nag, hindi nakapasok si BBM, hindi yun pwede uh, I mean yung 19 yung amendment sa 1980 doon sa uh, 1982 to 95 dahil hindi pa batas yon nung 1982 to 1985 na hindi nag-file ng IDR BBM. Yun din ang contention nito sa ni, ni Attorney Mendoza. So kaya, kaya nga ex post facto law yan eh. Which is pag ex post facto law, pag batas na ganun, unconstitutional yan kung i-apply mo sa previous ah, previous act na hindi pa illegal. Yun yun ang ibig sabihin noon. Uh, ah, sana naintindihan yeah, natin. Oo, oh, naintindihan ko. Naintindihan oh, wala pa yung batas. okay. Oh, kasi ang basis ang basis nung nung uh, perpetual disqualification kasi nila is yung sa tax code ng 1977 na wala pa yon, hindi pa nag exist yung perpetual disqualification. Yung perpetual disqualification yata is 1985 na na-amend ang tax code. So kung ano man nagawa ni BBM yung 1982 to 1985, hindi siya nakapag-file ng ITR, hindi pa kasama doon yung penalty or accessory, penalty na perpetual disqualification. Sana naintindihan natin. <laughs> hindi pa covered, yeah. Hindi pa covered hindi pa kasi covered. wala pa yung batas. Kung i-apply mo yung yung amendment na may perpetual disqualification na, kung i-apply mo yon doon sa 1982 to 1985 na non-filing na, na non-filing of ITR ni BBM, yun na ang tinatawag nating ex post facto law you are applying a law which at that time the the act was committed was not yet illegal or something like that. Oh, okay. okay. So maliwanag na. Oh, uh, ah, 'yan. Okay, continue tayo. Makommit tapos gagawing illegal or increases the mali naman talaga yung Backtrack ng konti ah. The penalty okay, or okay of perpetual disqualification brought about by the by presidential decree number 1994 is an ex post facto law that violates section 22 article 3 of the constitution anong ano sinasabi ditong ex post uh, facto law it is a law that makes illegal an act that was legal when committed mali naman talaga yung ganun wala pang mambatas. <clears throat> Pagkatapos, uh, ah, nagmakomit, tapos gagawing illegal, or increases the penalties of an infraction after it has, it has been committed, or changes the rules of evidence to make conviction easier. Hindi yan na niya po pwede. That violates the Constitution, sabi po ni Atty. Mendoza. In section number 3, section 286 of the 1977 National Inter Internal Revenue Code as amended is not ipso facto. Ibig sabihin, by the very fact, imposed upon the mere fact of conviction. Then pangapat, Post BBM was never convicted by final judgment of 'di ba? May sinasabi siyang ipso facto which yeah, is, yeah. what is what is ipso facto nga pala? Ang meaning ito ito Latin Latin term din ito na, ginag, na ginagamit sa uh, batas natin. Ang ibig sabihin nito is by the very fact. Okay? Sabi niya, yung uh, sabi ni Dante, yung binabasa niya, yung uh, 19, uh, 1977 um, mm, 1977 uh, Revenue Tax Code is not ipso facto. Okay? Ay, no, no. Yung sa, sabi niya, yung sa 1985 na amendment sa tax code is not ipso facto. Okay? Uh, ano ba, paano ba, paano ba to explain ko ha? Uh, by the very fact, is not ipso facto, meaning hindi automatic. Okay? Hindi automatic. Kasi nga may may perpetual disqualification na noong 1985, it does not mean mag-apply yan sa 1977 na tax code which is not automatic, which is not if so facto. Okay, Sir Jay, sana sana naintindihan din natin. Ah, tuloy natin. Sir Jay, <laughs> nawala ka. Oh, nawala dahil ano, pumunta ka si Earth dali. Ah, ah. tuloy natin. Oh, so inex ini ano inexpound ko lang yung ano yung meaning ng ipso facto kasi hindi inexplain ni Dante kung ano yung ipso facto. Ah, uh, sabihin na lang natin uh, in short word by the by the very fact or act or meaning automatic. So sabihin natin it is not ipso facto meaning it is not automatic. O, oh, parang ganun. Ah, okay. It's okay. okay, Sir Jay, proceed tayo. Of a crime involving moral torture based upon the mere fact of conviction. Then pangapat, BBM was never convicted by final judgment of a crime involving moral turpitude. Eh, sinasabi nila, yung failure, yung failure to file ITR, moral ter moral torpedo daw. Kahindik-hindik. Kahindik-hindik na crime ba yon? <laughs> Mga kababayan. So, sino naman niloloko nila? Di ba? Then number five, if BBM was convicted of a crime involving, or even if BBM was convicted of a crime involving moral turpitude, the disqualification has long been automatically removed. Clarado. Panganin, BBM was never sentenced by final judgment to a penalty of more than 18 months of imprisonment. Pampito, there is no deliberate intent, sabi ni ito ni Mendoza, on the part of BBM to mislead or deceive the electorate yan ang gusto nilang palabasin. Niluloko kayo yung nanluloko eh. Di ba? So sabi rito ni Atty. Mendoza, the petition must be summarily dismissed. It combines grounds for disqualification under Section 12 of the Omnibus Election Code or OEC and cancellation under Section 78 and the cancellation of BBM certificate of candidacy for president will effectively deprive the electorate of the choice for the 17th president of the Philippines. You All just right. imagine, na-deprive na nga po mga kababayan yung mga electorate ng dapat sana uh, uh, <clears throat> matikas at uh, maayos na paglilingkod ng isang vice presidente. Alam na ninyo yung nangyari? 2016 <laughs> election. Pagkatapos ngayon, uh, kung noon, inayaan siya na makapagkandidato pero namagic naman po pagdating sa uh, canvassing. <clears throat> ngayon, doon pa lang mga kababayan sa pag-file pa lang, wala pang actual election filing pa lang. Gusto nang ipadisqualify. You see? Kung gaano katindi itong mga ano, mga taong ito. Sabi nga ni Atty. Rodriguez, Vic Rodriguez, mga kababayan, ay, ang eleksyonan niya is determined whether you lose or you win the election. Sa botohan, hindi dito sa dito pa lang. So, anyway, sabi nga ng mga mga uh, matitinong abogado na magagaling from here uh, dito sa ating bansa mismo, ay eh, di mga kakampi. Most of these lawyers, mga kababayan, legal ano, eagles, hindi eh, mga kakampi ni Bungbong Marcos, mga dean sila ng uh, mga kilalang universities dito sa ating bansa and even US-based uh, ah, <laughs> lawyer lawyers sinabi nila na wala man talaga niya pinipirwisyo lang yung kandidatura niya ni Bongbong Marcos you see basura lang niya ito so we hope that uh, finally daw po, ibasura, basura ang kaso eh. It's a trust case. It is a nuisance. Ano? Tulad ng mga kalaban niya, lot nuisance. You see, tingnan ninyo ang ginagawa ni ang mga uh, kalaban niya ngayon. Pati sa pagtulong po dito sa uh, mga nasalanta ng bagyo. Sablay, Hello, si Lomi po, Sigang ikot. Ikot. Wala man dala. Report siya sa yung mga kalyado ito lahat ni Lumi. Ang main candidate po ng mga pinklawan, mga dilawang ano, ang talagang kandidato nila po si Lomi. Yun, ikot-ikot siya. Wala man dala. Sige yan, report. Sige ang panawagan. Sabi ko nga, manawagan ka sa sarili mo. Oh kami manawagan sa iyo, Lumi, sumuko ka na. <laughs> bumalik ka na muna dito. Wala, bumalik ka dyan. Pag may dala ka, may naipon ka ng tulong. Siya, ikot niya. Ituan niya, ang damihan niyang kuhan. Wala na ang pagkain. Di magdala ka ng pagkain. Di ba? Si Bongbong Marcos, over, uh, ilan yun? 38 million pesos in cash and in-kind donations, mga relief goods yung dinistribute niya. Well coordinated sa mga local officials, governor, congressman, mayor. Ganon. Tapos may nabasa akong may nabasa akong uh, comment ng mga piglawan. Saan kaya niya kinukuha ni Bongbong Marcos yung kwarta niya? Question pa wala nga naman galing sa inyo. <laughs> Siyempre, galing sa kanya at mga kaibigan. Marami rin, para, maraming business yan si, si Marcos eh, si Bongbong eh. Pina, sinabi ng si ano, marami, marami pala silang business. Oh, marami yan. Marami yan silang business. May, Kaya, law, hindi may law firm sila, eh, law firm. Hindi yan, hindi, hindi yan sila dependent sa sweldo, sa kanilang pagka-politician eh. Daming negosyo niyan. May loop film, kung ano-ano pang mga negosyo, sinabi ni, sino pa nagsabi na ang dami niyang negosyo pala. Kaya, yun, siguro, nagmamad siya, mga anak niya, mga iba, ano? Oo. Kaya hindi na rin sila, ano, sabi, ko tapos kini-question pa kung saan, kinu-question ni Akinsa kung saan, di, saan nila kinukuha yung mga pera eh. PSPR yung bong, walang trabaho, bakit mandami-daming pera? Nako. Ayawan ko ba? So, ganun yung kaso. So, ibig sabihin, malaki yung chance, di ba? 90, nasa 90% na ba? Ay, sabihin ko na, 100%. Ganun. <laughs> bakit, mag, bakit bigyan mo pa ng 10%? Wala na. <laughs> Kung sa akin lang ha, ah. Uh, further explain ko lang yung... Ito, further, further explain... Further explain ko lang yung sa ano, Sir Jay, yung sa ex post facto law. Uh, hindi ko kasi talaga nakuha yung uh, sinasabi ni Dante based sa binabasa niya. Pero oh. yun ang understanding ko na hindi yun mag apply doon sa 1977 uh, tax code na ginawang basis ng mga, ng mga petitioners. Oo. Oh, okay. Ah, anyway, ko lang kasi hindi ko nabasa din yung ano, hindi ko nabasa kasi ang ano ang ang ang memorandum ng petitioners eh pati yung sa kay BBM hindi ko man din nabasa. Eh, dito ko lang Pero, naman narinig kay eh, Dante yan. Kay Dante no. Oo. Pero at least kasi naiintindihan mo yung batas kaya mayroon kang mayroon kang ano uh, knowledge about yung, oh, yun lang, yun lang. Sinasabi ko lang, in-explain ko lang kung ano yung ex facto law. Pero sa in, in the case at bar, ito yung sinasabi nating petition nila. Uh, may ma-relate ako konti pero hindi ko talaga alam kung ano talaga yung content kasi ng memorandum ng petitioner. So, yun lang. Nag-expound lang ako kung ano yung ibig sabihin ng ex facto law at saka ipso facto. Yun lang, yun lang muna. At But least, then again, Yeah. But then again, masasabi ko na 100% basura na yung mga petition na yon. Okay. Ano, tuloy natin si na yan eh sa sa type na. Kakandidato ba yan? Walang kwarta. Ah, wala na yan, wala diba? na yan, Sir Jim. Nagawa niyang kumandidatong yeah, senador, nagawa niyang kumandidatong vice president. Hindi niya magawang kumandidatong uh, ah, presidente. And by the way pala, Asa na pala yung mga bilyonaryo? O si Pacman, bilyonaryo, pero hindi pa yata umabot ng ganong alaga. Over 38 million yung pinamigay ni, Bong, ni, ano, ni, ni Pacman. Pero we appreciate that, siyempre. O sino pa mga bilyonaryo rito? O senador. Si Mark Villar, bilyonaryo. Si Cynthia, yung nanay. Eh, number one si Cynthia Villar eh. Billionaire. Number one sa Senado. Hindi lang top notcher sa Senado, mga kababayan, kundi pinakang mayaman sa Senado with billions of Di ba? Sa salain niya. Pangalawa yan, si, ano, si Pacman. O tumutulong na si Pacman. Pero si Mark, hindi ko nakita si Mark Villar eh kapartido ni pumasok sa ano, tumalon sa unity. Oh. Galaw-galaw naman po, lalo si Cynthia Bilyan. Si, ko nakita ko, iba man yung topic, si Grace po. Iba man yung... Dahil ba dahil hindi kayo ano? Hindi kayo kandidato ngayon? Kaya hindi kayo gumagalaw? Si Nancy Binay, si Juju Binay, ang iyaman ninyo. In all the senators, so, wala tayo nakikita ng mga senador pumunta doon, mag-ikot-ikot. Pero pag panahon ng eleksyon, di ba? Uh, pakitang gilas po kayo. Walang makain mga tao doon daming pangangailangan. Di ba? Tapos ngayon, as reported by Manila Bulletin na ang dami nang ibinigay ni Bongbong Marcos, the unit team. Si Inday nag-ikot-ikot na tapos may dalang kasama ni Bongbong Marcos, nagtatagpo sila. Di ba? E, dineploy na niya yung team niya from Davao. So, yun. Pakita ninyo ngayon. Huwag pakitang gilas kayo ngayon. Kasi kailangan ng mga mamamayan doon yung pagpapakitang gilas ninyo. Pero tingnan ninyo mga kababayan, despite, despite this, ano, ang daming disqualification, case cancellation, hindi po distracted si Bongbong Marcos sa kanyang trabaho, pati noon sa kampanya. Uh, yan ang leader, yan ang strong leader, not even the president. Yung presidente po, yung 2 billion, promise pa man lang yon Di ba? Hindi pa man binibigay. Committed lang, committed to billion pesos in aid. Binigay na. May mga cheque nang binigay, hindi. Pero si Bongbong Marcos, outright, binigay niya. Gob, ito, dala ko. Tulong ko. Ito, yung sako-sako mga truck-truck ng mga bigas, dilata, etc. Ganon ang leader. Hmm. Si Bongo, Ayan, si Bongo matras na. Laging nakadikit sa Pangulo. Pero bilyonaryo man din si, ano, sabi ba gani, presidente ko, bilyonaryo niya ano yan. Ngasa na, yung personal mo man lang na mag-abot ka ng tulong, hindi yung laging nakadikit ka lang doon, wala man. Asa lang sa, wala nang pondo daw yung gobyerno eh. You see? So kayo-kayo, magtulong-tulong kayo. Mga multi-billionaires naman kayo eh. Gaya lang, parang naka, nakamasid lang, lalo yung mga senador, nakamasid lang. Parang walang nakikita. Eh, malumabas sa media. Lalo si Drilon, o si Kiko, o saan ka na? O si Lito Atienza, sige man ang ganun mo. Saan niya kumukuha ng kwarta? Si Bongbong Marcos. Kini-question mo yung kwarta ni Bongbong Marcos. O yung sarili mo. Ano man lang ang contribution mo rito. Di ba? O oh, si Kwan siguro, si yung ba, si Isko nagkuan na rin. Commit na rin ng <clears throat> hindi pa pumupunta yata doon. Pero pupunta doon sa nasa lanta. O si Kwan po, si Doc, uh, sino to? O si Soto pala, taga doon sa Cebu. Ang mga Soto, di ba? Sino pa? Si Doc Willie Ong. Si Doc Willie Ong, eh, doktor ka naman, ba't hindi ka mag-mobilize ng medical mission dun po? At mag-distribute ng gamot? Di ba? Ikot-ikot ka doon, uh, ah, everyday, ibang lugar. Oh, dito niya kung ano yung Don, but mga kapatid yan, bakit nga kaya yung mga kandidato ayaw magbigay ng tulong ngayon samantalang nakikit natin ang mamahal na mga ads nila sa TV, sa Facebook, sa YouTube. Di ba nakikit natin? Bakit ngayon ayon lang gumalaw kahit na million, 2 million, 3 million man lang may tulong nila doon? Baka ano, baka limitado, baka limitado yung campaign fund nila. Hindi ah, eh limitado, laki-laki. Tignan mo yung campaign fund, yung ginamit na niyang nilang pera na, ang laki-laki na, Di ba? Bakit ngayon? Eh, hindi sila, ewan ko, baka hindi priority hindi para sa kanila yung pagtulong. Priority para sa kanila yung kumpanya nila. Ba't okay, nila, balik na daw tayo sa interaction ayon kay Josie. Oo nga eh. Di ba? Sige. Ba't ngayon ayaw lang gumastos? Di ba ipakita sana nila na sila ay tunay na leader, sila ay tunay na makabayan, tumutulong sila sa mga nasalanta ng bagyo, sa mga nangailangan. Dapat dito sila magpakita ng gilas, hindi yung puro talk lang sila. Di ba? Yun nga ang problema eh. Hindi natin alam kung bakit. Review natin yung mga interaction, Sir Jay. Ah, sige, sige, sige. Kasi may mga bago, may mga bago tayo dito eh. Acknowledge natin to. Sige. Oh, sige, sige. Saan tayo mag-start? Punta tayo kay ah. ano, kaibigan si kaibigan no, andiyan pa rin eh, nag, namamasin si Gabriel Ricto. Sina, sabi sina? niya, si kaibigan uh, Robert Ignacio, masaya oh. ka ba di? Panaitawa mo, galing ka ba sa Chicago, nagtrabaho ka ba doon, <laughs> tapos ka ba sa unit di Pinsinado? <laughs> Kung ano ang tinanong, putas. Sana si Rick, Robert, labas ka na. Andiyan lang, andiyan lang yan, <laughs> nagmamasid. Yes, Pilipinas, kabit-bisig tayo para matuloy ang kandida si BBBM. Tuloy na yan. Hindi naman ano, yan naman, ano, mahadlangan pa. Si mm. Jopper Treasure, doon na tayo sa ikakabangon ng Pilipinas. Tapos na ang mga politikang napag, mapagkunwari. Doon na tayo sa tunay, sabi ni Jopper. BBM, Sarah all the way. Yes. Sabi ni Pilipinas, BBM Sara Estelito Mendoza is the number one attorney in the Philippines. Bigatin yan, kaya maglugaw na lang sila. <laughs> eh, ano na, ano, may, may konti lang akong i-comment dito sa kagaya ng number one attorney. Ang abogado kasi, pag halimbawa talo ka sa kaso, hindi yan hindi yan ipso facto. Oh, <laughs> hindi yan automatic na mahina ka na abogado. Kasi may mga abogado kasi na kahit anong gagawin nila, overwhelming yung evidence ng kalaban. So, eventually, matatalo talaga. Pero hindi ibig sabihin niya na ano, mahina na abogado. Although, may, mayroon talagang abogadong mahina. <laughs> yun lang, yun lang. Uh, so, yung attorney, sabi ni Pilipinas, Bibim Sara na si, uh, tungkol kay Stilito Mendoza, eh, talaga namang bigatin ito na abogado. Oh, kasi kasi ano pa to eh, Solicitor General pa to sa panahon ni ano yata ni President Marcos. Marcos. Yeah, oh, yeah. yun nga eh. At saka kuan, ah, uh, pangalan to, yung mga abogado naman kasi 'di ba pag may kaso 'di ba? Ito may may kaso ka, kalaban mo yung isang attorney, 'di ba nag-usap-usap din yung mga 'yan? Ah, uh, under the law bawal pag-usapan ng opposing uh, lawyers or counselors yung topic about sa case. Normally, ano no, uh, uh, legally speaking, bawal 'yan. Kung makita kayo na yung mga abogado both both parties, both uh, counselors, opposing parties na magkikita bawal sa batas yang pag-usapan under sa legal ethics. Pero siyempre naman hindi maiwasan 'yan. May mga ganun kung may laro. Kung may larong ginagawa. Siyempre, may laro talaga 'yan, 'di ba? Kung hindi naman lahat. Hindi naman lahat, pero again, under the law, under sa legal ethics, bawal talaga yan. Oh, ganun. Kagaya yeah, na ng mga... Sige, go ahead, go ahead. Kagaya na ng mga convention ng mga abogado, siyempre magkikita-kita yan. Mga kaibigan man yan sila kasi uh, ano yan sila eh, tinatawag natin brothers in their occupation. Yeah. Parang ganun. Oh. So, mag-usap-usap man din yan sila kasi magkikilala man yan. Pero again, kung tutusin, under the law, bawal pag-usapan yung fact, uh, yung kaso na hinahawakan nilang dalawa. Eh, maliban lang kung may mga mga laro, laro, laro sila which is sa kanila sa kanila na 'yan. Hindi na 'yan, hindi na 'yan ano, hindi na, hindi na covered ng batas. Okay? Sabi ni Pilipinas BBM Sara, tama ka diyan, assistant host, bright mind. Sabi niya, na, oh, na ka. Ganun, thank you. Salamat. salamat yes, hayaan na lang natin para maliwanagan ang isip niya at mag-BBM na rin siya, sabi ni. Okay. Sabi niya kay ano, Ignacio. Shout out sa BTS na andito, dagdag viewers ka din, <laughs> sabi ni Joe. Is she's referring to ano, to Recto. Suma total, may bearing ba yung mga ikinakaso ngayon kay BBM para ma-disqualify siya? Wala nga wala, eh. Wala, wala bearing yan. Wala, wala. Puro palabas lang. Kung ako ang kung ako ang sa opinion ko, wala talaga. Wala talaga. Wala naman talagang ano kasi yun nga eh, ang, ang, ang binabasihan kasi, ang basis kasi ng mga petitioners ay yung sa regional trial court. Guilty doon sa tax evasion. Tapos, uh, non-filing of ITR, may, mayroong, ano ba yun, six years yata yung ano, imprisonment. Eh, alam naman natin yung ang korte kasi natin, may tinatawag natin, may tinatawag tayong hierarchy of courts, 'di ba? Pag mag-file ka ng RTC, sa file mag-file ka sa RTC, tapos may decision na you are given a certain number of days para iapila mo 'yan. Pag nakaapila, naapilan mo 'yan sa Court of Appeals, ang ang gagawin na ngayon na final decision is yung sa Court of Appeals. Kung hindi inaapila sa Supreme Court. Halimbawa, itong sa RTC, kung naglapse na yung time para mag-apila ka, that's the time naging final yung ah, decision ng RTC. However, ang ang ang kampo ni BBM nag-apila within the prescriptive period to file a, a uh, to file an to to file an appeal to the Court of Appeals, okay? So, doon sa Court of Appeals, ah, uh, binaliktad yung decision ng RTC. Meaning, uh, uh, wala na yon wala na yung sa tax evasion, tinanggal. Decide, ang decision ng Court of Appeals, walang tax evasion. BBM is not guilty for tax evasion, so nawala. Okay. And then, yung sa non-filing of ITR, ano lang, uh, ina ina-amend lang ng Court of Appeals ang penalty na binigay noong RTC sa non-filing of ITR. Tinanggal na yung imprisonment. Ang decision, ang ginawang ginawang decision ng ano Court of Appeals is ano lang, penalty lang. Okay. So yun yun yun ang problema kasi ang petitioners kasi ang petitioners kasi dito nakabase doon sa RTC. Eh, alam naman nila na hindi final yung sa RTC. Ang sa Court of Appeals ay naging final dahil hindi na nga inaapila sa Supreme Court. So, within the reglementary period, yung prescriptive period na tinatawag natin, 15 days yata yon after sa decision ng Court of Appeals, hindi na pina hindi na inaapila ni BBM sa Supreme Court. So, naging final na yung decision ng Court of Appeals kasi tapos na yung reglamentary period for filing an appeal. Parang ganun. Ah, okay. Sana, yung pala yung sinasabi, ano? Yung pala yung sinasabi, yung kwan? Actually, nag-apila, actually, nag-apila si BBM doon sa Supreme Court pero hindi niya tinuloy. Winidraw niya. Pinabayaan yeah, na lang niya yung ano, pinabayaan na lang niya ng desisyon ng Court of Appeals kasi penalty man lang. Aside from paying the aside from paying the tax due which had already been withheld. Okay? Na-withheld na kasi yun eh. So, hindi na siya dapat magbabayad doon. Ang binabayaran na lang yan, yung tinatawag nating fine, penalty, parang ganon. Yun na lang yung binabayaran niya eh. Kaya nga sabi ni Bongbong, hindi ko na iakyat sa Supreme Court dahil mas malaki pang gagastusin ko sa aking abogado pag pinap, pinapaakyat ko pa sa Supreme Court. Kasi mag, magkano lang babayaran yeah. niya sa fine of penalty, tsaka magbayad siya ng million sa abogado para iakyat sa Supreme Court. Wala na. Mas malaki magagasto niya. Kaya nga, winidraw niya yung sa Supreme Court at nagbayad na lang siya ng penalty tsaka fine. And then, tapos. Tapos na yung problema. Yun lang. Yun yung binayaran niya yung 67,000 na tayo, di ba? Oo, oh, oh, kasama doon yung kasama na doon yun sa ano, yung fine saka penalty, parang ganun, ganun, ganun. I, I don't know the specific details, basta nagbayad siya. And then may sulat pa nga sila eh, address to the address address to the BIR. Na ito yung bayad namin, ito yung babayarin namin based on the decision of the Court of Appeals. Klarong-klaro 'yun. So wala nang obligasyon si BBM doon. So pinafile ng petitioner karon, ito yung ano, ang ang ang pinaglaban ng mga petitioner na kahit na uh, non-filing of ITR ay may involved din ito sa may uh, tinatawag na um, moral turpitude. However, in another case, not sa BBM case ha, ah, ang Supreme Court ay may decision sa ibang kaso na similar facts. Again, hindi sa BBM case ha, ah, may decision ng Supreme Court na sabi nila ng Supreme Court na non-filing of ITR does not involve moral turpitude. So kung walang moral turpitude, it follows, if so facto, na wala ding perpetual disqualification. So, yun yun nga ang stand ko eh. Meaning, walang walang mangyayari diyan sa petition ng mga petitioners na yan against BBM. Mababasura lang yan. Yun, yun Parang yung opinion. Parang yun eh. Vergara, Vergara ata yung kaso na yun eh. Vergara versus People of the Philippines siguro. Yun. Uh, ah, Gondel siguro, versus siguro, kaso na, nalimutan nalimutan ko lang yung ano, nalimutan ko lang yung sino yung mga sino yung mga part, parties na sa kaso no sa Supreme Court. Pero yung ano lang kasi ang ang binabasa ko kung yung yung salient part, yung pinaka-importante part na decision nila na non-filing of ITR does not involve moral turpitude. Pag hindi walang moral turpitude, wala din yung perpetual disqualification. Yun lang yun lang yun lang nabasa ko. Hindi, nalimutan bakit, ko na yun. Bakit ito si Carpio, di ba? At judge siya, sa kasi attorney eh, Supreme Court kon mga yan eh, judges, di ba? Sir Jay, again, ito baba eh, ano, eh, ulit-ulitin ko. Kahit na nasa Supreme Court dati si Carpio at saka si Attorney T kasi ano yan eh, spokesman niya ng Supreme Court. Yeah. Okay. Panahon ni Serino. Serino doon na sila galing. Plus, uh, ah, dahilan na sila ay abogado. Kasi hindi mo kasi hindi hindi mo kasi pag ano kasi pag may client client kasi pag may client na pumapunta punta sa iyo normal 'yan na entertain nila 'yan kasi babayaran sila ng client eh matalo man manalo may bayad yang abogado di ba yeah. ayan uh-huh. pag abogado ka kasi, kasi eh, kahit mahina argument, okay lang sa kanila kasi binabayaran sila ng clients eh. Mat- manalo, matalo, permanente na may pera ang abogado. Yun. Yun na lang yun. Yun yung opinion ko kung bakit si ano si sina Carpio si si sina attorney Te kahit andun sa Supreme Court alam nila na walang walang papuntahan yung petition nila bakit tinutuloy-tuloy nila it, it is because they were paid by sila. their clients kasi may bayad sila di ba pera pera Pera-pera lang yan. Maliban kung pro bono, ha? yung tinatawag natin pro bono, yung pro bono, walang bayad yon. Gratis, parang gratis. Okay. Ah, parang gratis lang, tutulong. Oh, parang ganun. O, oh, saan na ba tayo sa mga interaction dito? Ito kay Ericto, ay Robert. Robert Ignacio. <laughs> ano ba? Ano bang sabi ni Robert? Lahat kaso hinawakan ni Mendoza, puro talo. Tingnan mo si Bong Revilla at si Jingo Estrada at si Gloria, puro na kulong. <laughs> Pero na ano man din si ano, si vindicated man si ano, si Revilla. Na-dismiss man yung kaso niya? Yeah. Yung sa ano yata yung PDAF? Kay ano, Pero kay si, Napolis, Napolis. Oh, kay Napolis. Ako Acquitted man si Bong Revilla. Itong si Jingoy, uh, ah, ano yan, temporary liberty yan. Nag, nag-bail yan siya. Out on bail yan si Jinggoy. Anyway, ito ang masasasa pero hindi, hindi hindi ibig sabihin pag magaling ka per, permanente kang panalo. Kasi pag masyadong masyadong malakas yung ebidensya kahit sino pang abogado matatalo talaga. Kung sino kahit ano pa kung, kung masyadong overwhelming yung ebidensya ng kalaban, eh wala ka talaga magagawa. Eh, yeah. sabihin okay. na natin, si attorney, okay, may pinatay dyan. Ay, mo tatay, isang libong tao nakakita. O, oh, pinpointing the accused that he committed the crime. Okay, in front of the public. Ang daming, ang daming witnesses. Kaya si Atty. Mendoza ang mag-handle sa case nung nung <laughs> accused yung defendant, talo talaga yan walang magagawa. Pero hindi ibig sabihin mahina. It eh, so happen lang na mas malakas yung ebidensya. Based on evidence kasi tayo eh. Lalo ngayon may lalo ngayon may mga kamera na. Lahat lahat ng tao may camera na. Oh, lahat ah, lahat may camera na eh. Kagaya nga yung pulis nung sa ano ba yon yung pinatay yung mag-ina. Yung Nuska, Nuska. Oo. Oh, oh, kahit kahit si kahit sino pang abogado, kahit chief justice pa ang mag, mag-handle ng case ni Nuska talo, <laughs> talo talaga yan. Andun na yun sa kuan eh, nakuna ng video eh. Uh, yun, yun na ibig sabihin ko. So, hindi, hindi ibig sabihin na talo ka, mahina ka ng abogado. Depende kasi sa argument yan at saka evidences. Pero meron din naman talagang abogadong mahina. <laughs> Yun, yun din ang masasabi ko. Yun lang. Dapat kung Anong mahinang abogado, hindi na siya hawak ng kaso. Dapat mag-implyo na lang siya. Mag-implyo na lang. Yung ano BI, na lang, notarize. Kaya, ha? Notarize na lang, may pera pa din. yung mga, mga tourist. Pwede kang pumasok na, na mga military. O kaya, custom. Mga NBI, di ba? Mga abogado mga nandyan. Ay, ay Sir Ah, uh, careful ka sa sinasabi mo ha. Pag mahina ang abogado, mag-ano na lang, mag-custom, mag-NBI. Huwag mo sabihin yan. <laughs> Maraming magagalit sa iyo. Ang daming matitino na mga abogado. Choice lang nila na mag- magpunta sila sa Jago, sa Army, sa NBI, sa customs, choice nila yan. Pero hindi natin hindi natin masabi na dahil nandoon sila mahina sorry, sila. Sorry, sorry, sorry. <laughs> choice choice nila yan. Choice nila yan. Matitino sila bakit? Pinili nila yung gusto nila. Oh. <laughs> sorry sa mga <laughs> abogado. Careful tayo diyan. Ang dami ang dami kong kilalang mga abogado na nandun sa NBI, nandun, nandun sa custom, ganun. Sa bagay, hindi naman, ma- hindi naman sila makapasang abogado kung mahina sila, di ba? Oo, talaga naman. Talaga naman, Kasi naging abogado. Kasi ang examen niyan kaya. Kung, kung lahat na abogado, sabihin natin, kasi, kasi sa bar exam, ang passing rate, uh, uh, passing kasi is 75%. Meaning, kung pumasa ka, at least you know 75% of the law. Kung may 25% na hindi mo alam, kaya ka, doon ka matatalo. <laughs> pag ang kaso, pag ang kaso mo, doon na nabilong sa 25% na question sa, ng batas na hindi mo alam, doon ka matatalo. Pero generally, matali, matalino yan sila. Yan, saludo ako sa mga abogado. Yung mga matitinong abogado lang. <laughs> okay. Ah, sorry, sorry ah, sa nasabi ko. Sana tayo. Mali mali. Ah, lahat matipno, lahat magaling, lalo na mga nag-i-employ ng custom, NBI, yan mga galing mga yan. <laughs> Kalamusit, nandiyan si Kalamusit, oh. Oh. Saka ano rin, eh, Ayan, hindi, eh. hindi rin sila matatanggap dyan sa custom, sa NBI, sa Jago, sa Army. Hindi matatanggap yan kung mahina. Sabagay nga, sabagay. <laughs> Totoo yan. Saka hindi, hindi, hindi, sila makapasa mo. Hindi sila makapasa ng oh, oh. exam, ng bar exam kung mahina sila. O kung mahina sila. Pero hindi ko nga hindi ko rin nga masabi na sobrang talino sila kasi so kung 75 75 lang yung grade mo, yung nakuha mo sa rate mo sa pag nakapasa ka 75% lang meaning may 25% na hindi mo alam kasi mali ka sa 25%. Pero yun nga kahit na gaano mo katalino eh andun yung andun yung question sa 25% na hindi mo alam, hindi eh, talo ka talaga si Attorney T at Attorney Carpio parang di naging part ng Supreme Court at di alam yung decision ng Supreme Court noong pang August 4, 2009 sa mga Marcos, sabi ni June. Ayun nga, yun nga yung ano sinasabi ko kanina. Ano kasi kahit kahit siguro naman alam nila. sa dahilan na may client sila na pumupunta sila sa kanila, eh siyempre binabayaran sila. Eh di sige, tanggapin ko yung kaso mo akong mag-handle, ako, ako, ako maging counselor mo, pero sa isip ko, siguro talo to. Pero sige na lang, hanap ako ng ano, argument ko. Anyway, binabayaran din ako para sa paghanap ng argument. O, parang ganun na lang. Yan yung abogado eh. Pero may, ano, ano, Sir Jay, may, may sabi ko, may, may, may, in addition lang, Sir Jay, kunti lang, in addition lang. Pero may mga kilala akong mga abogado na kung alam nilang mahina yung kaso, hindi nila tinatanggap. Nag-a-advise lang sila. May mga ah, may mga may mga abogado din ganun. Hindi ko sinasabi lahat ng abogado pera-pera lang habol, no? Kasi may mga abogado na nagpro bono, nag nag ano lang uh, gratis libre. yung libre yung serbisyo nila. O oh, libre. Lang. Mm. Marami din akong hindi hindi ko nilalahat yung abogado na pera yung habol. Hindi hindi hindi. Uh, hindi ko hindi ko sinasabi yan. Uh, may mga abogado na nag-advise sa kanilang kliyente. Halimbawa, Sir J, ito. Ah, kinasuhan ng murder. Ah, malakas malakas ang malakas ang ang ebidensya against sa uh, accused na siya ang nagpumatay tapos ang, ang kinaso sa kanya is murder. Well, established na 'yan. Siya siya yung nakapatay. So anong gagawin ng abogado para makatulong? gawin niyang gawan niyang paraan para mapababa yung sentensya instead of murder yun ang gagawin niya na gawin na lang homicide kasi yung para mas mababa yung penalty mas mabasa, mababa yung penalty ay yung ano uh, imprisonment yun yun talo pa rin yun di ba ang abogado doon is talo pa rin kasi nakulong yung kliyente niya pero in the sense panalo pa rin bakit napababa niya yung sentensya parang ganun pero kung ba, kay, kunwari si T, attorney T, siya ang abogado oh. ng mga petitioner. Binayaran din siya kaya o part, palagay mo, binayaran din siya ng mga petitioner? Ah, siyempre, may professional fee yan. Pag mag-abogado ka, generally, ah, generally and normally, pag nag-file ka ng case, o, or tumanggap ka ng client, may acceptance fee yan eh. Acceptance oh, fee, okay. appearance fee, professional fee, stamp fee, stamp fee. Dami, dami pang fee, fee diyan, dami dami diyan. Oh, so uh, siguro hindi natin sasabihin binabayaran. Meaning uh, siguro ang gawin nating word dito is may acceptance fee. Oh, okay. Uh, paid sila sa kanilang service. Hindi hindi hindi hindi sila ano kasi 'di ba nakikita naman natin si Justice Carpio eh nasa opposition 'di ba? Siya ang uh, founder ng Sambayan, isang bayan. Oo. Eh, magkasama sila ni Attorney Eh baka ginawa lang ni, Judge, ni Justice Carpio yon para ipasok yung kaso ni BBM sa Supreme Court ay sa sa COMELEC. Palagay mo? Hmm. Ah, hmm. uh, na lang ako mag-comment. Anyway, si si Justice Carpio, hindi naman hindi man siya ang abogado ng mga petitioners. Hindi nga pero siya, siya ang nag-publish doon sa ano, di ba? Siya ang nag-publish sa diaryo uh, siya ang nagbigay ng idea. Idea, oo. Oh. Uh, siya ang nagbigay ng idea. Sabi nga ni Justice Carpio, ah, uh, kailanman hindi pa, ano to, test case nga sabi niya eh. Subukan lang natin kasi wala pang, ano to, wala pang precedent ito eh. Test case, subukan natin kung mag mag uh, mag mag-prosper yung petition natin. Yun yun yun ang sabi ni yun yun ang sabi ni Justice Carpio. Hindi man siya ang naging abogado. Si attorney yung ginu- kinuha abogado ng mga petitioners. Okay. So tayo okay. kay Lorinda Barawid. Lorinda Barawid, magagaling ah, so, lang sige. sila social media. Kunwari, tutulong at mahal nila ang mamayang Pilipino ngayong may kalamidad. Asaan sila? Si BBM Sara lang anong tumupad sa kanilang sinasabi? Asaan ngayon mga dilawan? <laughs> Sabi ni Lorinda Barawid. Salamat sa pagpunta mo, Lorinda. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe okay. sa George R. Vlogs, pakisubscribe naman. Si Sian Utix, Tamsak Host, BBM Sulit. Salamat, uh, ah, Sian Utix. Please subscribe George R. Vlogs. Pero I hope malakas ang laban natin at manalo at manalo si BBM sa Comelec. Tuloy-tuloy na ang kanyang candidacy. Si Iris Liz Mahay po, sir. Hi din, Iris. Dan Tamsak, salamat. Hi, Sir June. Hello. Yes. Kandidato rin ba si Jingoy for senator? Yes, kandidato rin dyan. Oo, kandidato si Jingoy at JBRC to sa SAVE, magkapatid. Magkakandidato. Opo ma'am, ang nang takbo si Jingoy. Okay, thank you John. So ibubuto ko na, ibubuta ba na si, sila? Okay ba sila? 50-50 po ako sa kanila ma'am, sabi ni John. So kanino yung 50 mo, John? Kanino mo ibibigay sa kanila? Yun <laughs> ang mahirap ngayon, 50-50. Para naman makonvince, makonvince ako kung iboboto ko ba sila. Yes, yun ba ngayon, di ba? Problema. No, total po. Ligarda, Escudero, Bilhika, Panilo, Muka Party List at Party List at lahat na aktivistang Party List at mga endorso ng sim- ng Pilipino at ah, Simbang Katoliko. Ayon kay John. No, total po. Ligarda, Escudero, Bilhika, Panilo, Muka Party List at lahat na aktivistang Party List at mga endorso ng simbahang Katoliko. Ako, sila Gadon Marcolita Villar sa ngayon. Wait ko pa final list nila Bibi Matsara for Senate slate nila. John, ang sakit dahil kasa ah, John, ang sakit dahil kasama pa ang simbahan pero totoo yan <laughs> sir, sabi ni Iris. Sir Don, trabaho po yan. Ang didipinsa ang client nila. Ito, gagawin nila. Gagawan nila ang lahat para mapawalang sala ito o mababa, mapababa ang kaso nito from murder to homicide. Oo nga naman, yun, yun yung sinasabi ko, sinasabi ko kanina. Uh, hindi naman lahat ng abogado uh, buta, sabi natin corrupt may iba din na ano, may may iba naman talaga corrupt talaga na abogado. Naman, eh, diba? Pero kung, pero ano naman talaga pag may kliyente na na pumupunta sa isang abogado, ini-entertain talaga 'yan dahil 'yan yung sinasus- pinagsusumpaan nilang ano gagawin sa kanilang abogasya. Pero ang ibig ko sabihin naman, may ibang abogado din na nagsasabi ng totoo na ito yung kalalagyan mo, ito yung mangyayari sa kaso mo, kung ganon. So, siyempre naman, kahit, kahit anong mangyari, bayad din sila kasi hindi hindi mag hindi gagalaw yung abogado pag wala acceptance fee. So, maliban doon maliban doon sa pro bono yung mga yeah. volunteers. Mga volunteers ba walang bayad talaga? Ano bang Oh, kagaya nung ano, nung flag, yung pau, pau. Aswildado yan eh. Hindi yung PAO, yung public ng Office. Ayan nga, soldado ng gobyerno yan. Bayad na yan ah, sila. Kaya nga, kaya, oo. Kaya nga, kliyente, pag mapupu- pumupunta sa PAO, hindi na magbabayad kasi binabayaran na sila ng gobyerno. Pero effective ba yun? na sila. Effective ba yun yung PAO? Yung Public Authorities Office? Eh, ganun na rin may abogadong bobo, may abogadong <laughs> matino, may abogadong matalino. Depende. <laughs> Sabi ni John, yung oo nga, Eris, mga demonyo <laughs> simbahan katoliko nag uh, nag-anyong tupa. So time na ko ang nagsasaw sila, sabi naman ni Eris. Public Attorney's Office, free of charge. Free of charge pa sigurado yan ha? Oo, kanina tapos bigla na wala yung BTS. Sa gobyerno yan. Oo, sa gobyerno nga yung mga PAU, di ba? Pero, kunwari, sa bawat bayan ba may PAU o wala? Uh, <clears throat> nasa Kasi city yata. Na, nasa city. Bayad, di ba? Nasa city yata yung mga PAU. City tsaka province. Ewan ko lang sa mga sa munisipyo. Eh, Kasi para yan sa mga hindi kaya. Siguro, depende. Malaki. Yun nga eh. Kaya nga tinatag yung PAO para sa hindi kaya magbayad ng mga acceptance fee, yung sa prosecution na mga babayarin. Mm. Salimutan ko natin, masalimutan topic ka. Ah. Di ba, Ali? Nandiyan. <laughs> Buti lang, nandiyan ka nagpapaliwanag. din eh, connected din. Mga yan, ha? Mga de facto, ano yung mga sinasabi mo kanina? Impacto. <laughs> impacto ba ito? Totoo ba impacto yun? <laughs> if so, if so, facto. Impacto. Ha? Hindi, hindi, if so, of fuck to Meron po sa mga ibang bayan ng Pau. Ipsum Pacto. Mahirap i-pronounce. Nasa Miranda Rights, yang Pau, bagay ng gobyerno sa mga bigay ng mga gobyerno sa abogado sa mga kanatapord na tao, mag-hire ng abogado yan, oh. Nasa Miranda Rights para yan. Na walang pau. Nasa siyudad. Bakit dapat bayan, bawat bayan mayroong pau? Kasi wala nga ang pambayad yung tao, mamasahe masaya papunta sa siyudad o sa kapital ng probinsya. Di ba? Kaya nga mayroong pau sana, ha? Ah. bawat bawat uh, paano to? Bawat bayan mayroong pau. Public Attorney's Office para pag kailangan nila, nandun sila kaagad. Hindi na sila pupunta pa sa probinsya o kung sa syudad para mag-hire ng PAW. Paano pa kung hindi available yung PAW na yon? Paano kung isa lang niyang isa lang PAW sa bawat bayan ay bawat probinsya? Eh di, <laughs> yun na. Yun, yun na. Yun choice mo na kung magpunta ka sa PAW or magpunta ka sa private. Yung ang problema, wala kang pambayad eh. Eh, di magtaga ka sa PAW. <laughs> wala kang Ganun, magpapamasahe. Walang pamasahe papunta sa PAW. <laughs> Hindi. mag magtyaga nga kahit sabihin natin wala talagang pambayad eh tapos ang PAW kasi marami kasing hinahandle na kaso. Eh kung, kung wala ka talagang pera, doon ka sa PAW kahit matagal-tagal matagal-tagal ma-entertain yung kaso mo. Pero hindi ko sinabi bobo yung pau ha. Hindi ko sinabi na mahina yung pau. Marami hindi, lang eh, talaga hindi, silang handle na kaso. Hindi kasalanan, hindi kasalanan ng pau kung sakali yung pundo ng gobyerno kasi kurang kulang sila sa ano sa pundo para magpasundo ng pau. Yun ang dahilan diyan. Ah, uh, Sir Jay, may ano lang, may comment lang ako dito kay ano, kay June Real Libit. Sabi niya nasa Miranda Rights yang pau. Ah, uh, June, wag ka sanang magalit ha. Ano lang, may i-correct ko lang. Itong Miranda rights, iba yon. Uh, ah, itong PAW, ito yung organization na binuo or ito yung division na ginawa dyan party sa gobyerno na magdi- magdepensa sa mga ano, magdepensa sa mga kliyente na hindi maka-afford. Okay, tama 'yon mga abogado, sa mga cannot afford na tao. Pero ang Miranda rights, ito yung sinasabi o ito yung right ko kung huhulihin ka. Halimbawa, huhulihin ka ng isang pulis. Siyempre, magtanong ka kung ano yung ano yung ano bakit mo ako hinuhuli? 'Di ba? Babasahan ka ng Miranda rights. O ano ano yung Miranda rights? Miranda rights, you have the right to remain silent. Ganon. Anything you can say and will be used against you in a You have a right to an attorney. Oh. If you cannot afford, uh, yun yung mga rights na andun sa Miranda. Nandun sa rights nga naman, okay? Pero medyo broad lang yung pagkasabi mo. Ito ito ito yung isa yun sa mga rights ng mga mga hinuhuli under sa Miranda rights na kung hindi mo kaya, bibigyan ka ng abogado sa gobyerno. At ito yung ano, ito yung wow. pao nga talaga. Okay? Oo. Yeah, magka-connect din pala eh. Kasi Miranda mm. rights, you, do, you, you have the right to remain silent, di ba? Oo. Eh, marami yan. You have, isa yan, you have the right to remain silent, you will be afforded a lawyer kung di mo kaya, ganun. You have the right, you have the right to get your own attorney or PAW. You have the right to choose your own attorney, ganun. Yeah. Mm. Yun ang Miranda rights. Sino bang nagkuha ng Miranda, Miranda rights? rights? Kailan ba yung Miranda rights na nangyari, na na-approve? Ay, matagal na yan. Matagal na matagal na talaga yan. Nasa, nasa ano pa yan eh, sa revised penal code natin. Yan, ah, ang, okay. tagal na niyang, yung revised penal code natin, ang, ang tagal na niyan. Di, pag binasahan ka ng pulis, di ba sinasabi kung wala kang attorney, provide ka ng government pa o government agency? Oo. Yan, tama. You have the right to remain silent uh, choose your attorney, ano pa, Don? Ano? Ano lang yan eh. You have the right to remain silent. Tapos ang pangalawa dyan, uh, in connection with remaining silent, it is because anything you can say, pwede gawin It will... na ebidensya against you. Kaya, nasa sayo na yan kung kung magiging silent ka or hindi. Okay? Um, then, yun yun. You have the right to choose your own attorney. And then, if you cannot afford an attorney, yun, bigyan ka ng isa. Yun yun, Pao. Tama, tama nga naman, John. Uh, wala, walang mali sa sinasabi mo, actually. In-expound ko lang yung ano, Miranda rights. Isa yung, yung pag, pagbigay ng abogado ng galing sa gobyerno sa mga hindi makakaya, hindi makabayad, isa yun sa mga rights. Okay? Tama, tama yun, John. Okay. So, please, yan na na na konta sa Miranda rights. Okay. Tama yung tama yung sabi mo diyan. Wala walang wala actually walang mali yun. I, I mean in, at first hindi ko lang <laughs> hindi ko lang ako ako ang nalito, hindi ko lang naintindihan talaga. Tama nga, isa 'yun, isa 'yun sa mga Miranda rights. Okay. I stand corrected John. Okay 'yun John. Tapos ano lang dinagdagan ko lang kung ano pa yung ibang rights under sa Miranda rights, okay? So si BBM 100% na nakakuan makakalusot sa DQ at sa cancellation uh, cases niya. Oo, oo naman para sa akin. Aga, aga, John, salamat sa pag ano mo, pag open mo tungkol sa Miranda rights at may may no, pag-usapan din tayo. Maganda 'yan pag ganun. May yeah, kaya mata, ma- ma- ano ko rin yan eh na at least na na liwanagan din ako sa tungkol sa Miranda rights. Ngayon ko lang na mm. ano, about Miranda rights. Maganda 'yan. Ah, George. Tingnan mo, tingnan mo. Ito, nag-research si John. John 13, 1966 na established ang Miranda rights. Correct me if I'm wrong. Oo. Ah. Eh, maganda okay, yan. Eh. around around that time, around that around that time 'yan. Panahon okay. 'yan ni ano, ah Ferdinand Marcos. 66 kasi oh, na-elect oh. as first president as a president of the Philippines 1965. Kalaban niya si Diosdado Macapagal, di ba? Oo. Oh. Actually, magkaalyado yung mga yan eh. Pareha silang liberal party at that time. Si President Marcos, Senate President. Eh walang kandidato ng ano, ng Nationalista Party. Kinuha si ko ngayon si Marcos. Naging kandidato siya ng Nationalista Party kaya kinalaban niya yung kasama niya. Kinalaban niya si Diosdado Macapagal. Uh, Sir Jay, Sir Jay. Oh. Uh, may may dagdag ko lang doon sa sina, si, uh, pinag-usapan natin jurisdiction ng korte kanina, 'di ba? Sabi natin uh, sometimes walang jurisdiction ang korte. Ito isa 'yon, ito yung Miranda rights. Pag hindi mo binabasa sa tao kung ano ang Miranda rights, pwedeng maging walang jurisdiction ang korte doon. Kasi fundamental ito eh. Pag hinuhuli ka, pag hinahuli ka legally, dapat basahan ka ng Miranda rights. Pag pag ma uh, whenever it, it's found out na wal, hindi mo binabasahan 'yan, pwede ma-declare ng korte na walang jurisdiction ang korte. Iso ito, ito, ito isa 'yon. Ito ito. Miranda rights. Maganda nga na brought up ni ano ni John. Oh, ah, maganda 'yan, maganda 'yan. Gusto ko 'yan kasi di mo di mo alam, 'di ba? Later on, wag naman nakunod. Wag na mangyari sa atin. Pero at least alam natin yung about Miranda rights ngayon. Kaya kaya nga kaya nga yung sa pelikula, pag hinuhuli ng mga pulis tapos magtanong yung magtanong yung ano, hinuhuli, anong problema, bakit mo hinuhuli? Tapos sasabihin ng pulis, doon ka na sa presinto magpaliwanag. Hindi 'yon, hindi pwede 'yon. Kasi yung pag hindi kailangan mo binasa basahan yung, mo basahan ka ng Miranda rights. Oo, okay, kailangan ipaalam mo na ang Miranda rights kasi pag hindi mo pinaalam yung Miranda rights, yung paghuli sa iyo, papuntang istasyon dalhin ka arbitrary ano yun eh arbitrary, arrest na yun oh illegal eh, uh, ah, yun pagdala doon hindi, hindi hindi na maging legal yun kaya yung korte pwede sabihin nila wala kami jurisdiction parang ganun kailangan basahan ka talaga, basahan talaga yung criminal ng ano ng Miranda rights bago hulihin. Oh, dapat dapat lahat na pulis alam nila kung ano itong ano itong Miranda rights. Kaya maganda ito na brought up ni June kasi siguro marami-rami din sa atin dito or meron ding hindi nakaalam kung ano ano ang laman ng Miranda rights o ano ang purpose ng Miranda rights. Okay, thank you don thank you don uh, ah, June. Okay yon. Thank you John sa paliwanag at saka sa topic na maganda. Maganda yung topic na yun ngayon ah. Yun ang kuan yung Miranda rights. Yung pala yun 1966 na na kumpayan na aproban na batas. Mm. Magaling okay. naman yung kuan diyan, nagpasa ng batas na yan at least may karapatan pala na maging silent yung ano, yung car criminal kung sakali. Kung siya ang criminal, di ba? Baka suspect lang siya, eh, kun na. Suspect lang siya. Tapos hinuli na, yun ang masaklap. Oh. Actually, actually, Sir Jay, itong Miranda rights, hindi hindi rin ito nag ano, nagsimula sa Pilipinas lang Actually, gamit ito ng mga democratic countries. Pati sa United States of America. Oh, Ginagamit ito. Hindi hindi exclusive ito sa Pilipinas. Tsaka yung Miranda na Miranda, bakit nga ba Miranda? Bakit bakit Miranda ang pangalan <laughs> ng Kasi rights? yung author siguro yung author, no? Hindi, sa Supreme Court ng ano ng United States may kaso. Miranda versus Sam, Sam, Samuan. Ah, okay, okay, okay. Napapun- oh, tapos tapos doon uh, yung sinasabi doon na kasi pag yung, yung ang first case na yon is Miranda Miranda yung ano isang isang isang isang party doon is Miranda yung apelyido. Ah okay, kaya oh. naging Miranda rights na ano. Oo. Oh. Kala ko yung Miranda siya ang nag nag-author sa batas na yan, hindi pala. Isa pa oh. sa mga ano nakasuhan or ano. Kasi kasi ano yun eh. In addition sa Miranda rights, meron pa kasing iba, ah, uh, alimbawa, uh, ah, ini-interrogate ka doon sa police station, okay, na wala kang abogado, okay? Si Ruli. Yung, yung, yung, yung statement mo doon sa police, kung walang abogado na nag-guide sa'yo, walang visa yon Hindi yon pwede hmm. gawing ebidensya sa korte. Eh. Kaya Kailangan dapat lang abogado. Oh, kung wala kang abogado, yun yung yun yung you have the right to remain silent. Kahit ano pang tatanungin ng pulis, pwede hindi ka i-imik kung wala kang abogado. Kasi, yun nga, Miranda right. Yan yan yung lumabas doon sa kaso ng Miranda rights, Miranda, I mean, sa Amerika na uh, uh, found guilty siya sa Court of Appeals pero binaliktad ng ano Supreme Court ng US kasi yung statement niya na ginawang ebidensya against him which incriminated him in court pinawalang bisa ng US US uh, ah, Supreme Court dahil wala nga siyang abogado at that time na ini-investigate siya or ini-interrogate siya doon sa baka sa police yata yon. So anything you say without the assistance of a lawyer cannot be used against you in a court of law. It cannot be used as an evidence. Yun yun. Tapos oh, okay. napa, napa, napalawig yung Miranda rights. Dinagdagan pa na yun yun. You are entitled kaya sinabi you are entitled to a lawyer of your own choice. If you cannot afford, then the government will provide you to be fair. Para para naman may paglaban ka. Okay? Mm, ganda tayo. Yan. Ganda topic natin ngayon. Rolly Makaway. Paki-subscribe na po, George sa vlog. Salamat sa pagpunta mo, Rolly mas mas malinaw ang paliwanag natin, lumalabo kapag ipaliwanag ulit. <laughs> Hindi, pinag-uusapan lang namin naman. At least, actually, eh, pa na pakinggan namin yung paliwanag ni Dante Mirabillas bago kami nag-usap-usap ng ganito. Sa US nagsimula. Maski din sa Pilipinas, mapawalang visa ang statement mo pag wala kang abogado. Kung ikaw ang akusado, okay at least nalaman natin yung mga kon na yan. Na-refresh ba? Alam mo natin yan dati, kaya lang kuminsan, kailangan ng refresh ba? Kailangan ma-refresh sa utak natin para ma maalala natin yung mga batas na yan. Dati alam ko na yan eh, kaso parang nawawala kung minsan kung hindi mo kasi nagagamit, napapakinggan. Nawawala sa isipan mo, nawawala sa memory mo, kaya mas maganda rin yung mare-refresh na, mare-refresh natin yung mga ganyan na, na aral na pag-uusapan ba. Kasi kung minsan, di mo na maisip yan eh, di ba? Kung hindi mo na napapakinggan. Mas, kung mas maganda ngayon, at least napakinggan natin. Ulit. It's Miranda versus Arizona. O oh, yun. <laughs> ah, ganun ba? Sa Arizona pa nag-umpisa yan? Oh, ah. okay. Sa amin, dito pa sa amin nag-umpisa yan eh, yung Miranda rights na yan. So yun, doon, doon, doon yun na-coin yung term na Miranda rights doon sa, yun na case na yan, Miranda versus dito, so eh, dito sa dito, dito sa Arizona yan ano nang nangyari. Kaya nagkaroon ng Miranda rights. Siguro nga ano kasi mayroong Miranda rights eh. Maganda si Jun ah, marami siyang ano ah, Marami siyang marami siyang nare-research ah. Ito oh si Miranda Rights 1966 nga. Ito basahin niyo to mga kapatid. Miranda Rights. Yan oh. Yan o, oh. what happened in the, in the Miranda rights versus Arizona. Image result for Miranda versus Arizona in Miranda versus 1966. The Supreme Court ruled that the 10 criminal suspect prior to police questioning must be informed of their constitutional rights at any attorney and against self-incrimination. Miranda was not informed of his rights prior to the police interrogation. Yun. Yan ang Miranda rights sa Arizona. Nakita mo yan, Don? Ano, sir? Nabasa mo yan? Ayan. Uh, ah, oh, o, yun nga pala, Arizona pala talaga yan. Okay? Yeah, yeah. Oh, nabasa ko yung nabasa ko yung pinost mo, pero hindi ko nabasa yung kaso. Hindi, sinabi ko lang bakit ang ah, nagkaroon ng Miranda rights. Bakit importante ang Miranda rights, sabi niya. Why is Yun nga, Miranda kasi rights? Kasali, kasali, yan sana, kasali sana yan sa rights natin talaga. Kasi uh, mahirap naman. Innocenting ta I mean, ordinaryong tao ka, tapos ano-ano na lang tinatanong sa'yo, tapos hindi ka guided ng abogado, edi eh magiging incriminating yung ano. Why is the why is the Miranda rights Miranda versus Arizona case important? Sabi niya, yan oh. Okay. Hindi ko uh, yan pero yung sa kaso hindi ko talaga uh, nabasa kung yeah, ano talaga. Kasi mahaba eh. Kaya yan na lang yung bakit importante ano nangyari? Yan lang ang kinus ko dyan. Yung pala yun, okay. talagang kailangan. Voice of Miranda versus image result for Miranda versus. Kasi yung, kaya yung sabi niya image dyan, yung tao napusasan na. Sasakay sa kotse eh, yung kwan. Landmark case yata to eh. Uh, kaya nga lumabas Miranda rights dito sa ano, dito sa kaso na ito. Siguro yun yun yung first time na ano, first time na mm, nagrule ang Supreme Court na dapat binabasahan ka talaga ng rights mo. Kaya nga tinawag Miranda rights. So, landmark case ito. Oh, okay. Wala, siguro, yung ano. prior nito, siguro prior nito, Sir Jay, siguro lang, hindi ko alam, prior, prior sa yung na-coin na yung term na Miranda rights, uh, siguro marami ring marami nang nangyari dati na naging incriminating yung mga uh, sinasagot ng akusado at ginawang ebidensya sa korte. Oh. Kasi kung lumabas ang uh, Miranda rights noon lang ano, Miranda ano lang 1966 prior to 1966 maraming nakukulong dahil sa kanilang incriminating uh, answers na hindi naman guided ng abogado siguro ganun eh, hindi, hindi ko lang sure ha. Ah. Pag-aralan no o i-review na po natin ang kasong yan. <laughs> Hindi yung kaso eh, tignan mo. Post ko dito. Ngayon kung makukopya ko, hindi ako makopya. 1966 nga. Sabi niya dito, Don, Miranda was convicted of rape and kidnapping. Naririnig niyo ba? Don. Don. Oh, narinig, narinig ko. Ano yan? Sabi oh. niya, ah, ah. Miranda, Miranda narinig was ko, convicted sir. of rape kidnapping. His conviction was based in part upon incriminating statements he made to police while he was being okay. interrogated. At no time during the questioning did the police tell him that he had the right to an attorney and to remain silent. Okay. Yung issue, yun ang facts ah, yun ang facts niya. Yung issue, Whether Arizona violated Miranda's 5th, 6th, and 14th Amendment rights by not advising him of his right to remain silent. Yun lang, yun lang nakalagay dyan. Okay. So sig- siguro so yung ano kaso pala niya rip, rip case at saka yeah, kidnapping. Oo. Oh. Okay. So ginawang ginawang ano inadmissible So yeah. binalak binalak binaliktad ng Supreme Court na hindi pwedeng gawin yung statement niya as ebidensya dahil hindi nga siya guided ng isang abogado. Okay. Yeah, kaya na konsya. Nagkaroon ng Miranda rights dahil doon. Uh, doon na coin yung ano term Miranda rights. Okay. At least may nalalaman din tayo. Yeah, basta BBM Sara lang tayo mga kapatid. Huwag tayong mawalan ng ano kasi kailangan ipagdasal natin yung leader natin kasi siya lang talaga. Tignan natin yung nangyayari sa ano sa sa audit ngayon. BBM lang ang pinaka ang ano talaga leader na maasahan. Hindi pa nagka, nagkaroon ng calamity, naka-prepare na sila. Naka-prepare na yung mga dapat ipamigay doon sa maapektuhan ng bagyo. Kaya eh, yung sinasabi nga ni Dante kanina, Mirabilia, nag uusap po sa lang yung tatlo. <laughs> Si BBM mandun na, namimigay na ng tulong. Kaya yun ang leader na dapat na maasahan talaga. Hindi natin asahan yung mag, magdaldal ka pa bago ka magtumulong. Tapos punta ka pa, magbibisita ka pa. Ayun si BBM nandun na, hakot-hakot na. sa kasi Sara, hakot-hakot na nila yung mga tulong na dapat nilang pamigay sa mga apektado ng kalamidad. Yun dapat ang leader alam na lang ginagawa ang gagawin nila just in case na sumalanta yung na masala, maraming masalanta ng bagyo. 'Di ba? Saka tumutulong sila talaga sa tao, hindi yung puro talk lang. Mga iba dyan, puro campaign-campaign. Ikot-ikot sa sambayan sa sa bayan. Pagdating ng mga ganyang kalamidad, tahimik sila ngayon, sino mong nagdideklara ng tulong, lalo na mga senador? Wala. Mga presidente, nakikita natin si BBM lang talaga ang ano, nakikita natin na siya ang tunay na leader. Okay doon, enough for Miranda. Back to BBM tayo. And I know he have brilliant two years to defend him. Yes, June, it's good to know our legal rights. Thank you so much, June. Yes, salamat June sa mga participation sa participation mo about the Miranda rights. Basta sama-sama tayo mga kapatid, yung siyador, kung sino man yung napupusuan natin, yun na rin lang. Kung yung mga kasama niya sa slate, kasama ni Sara, Sara at saka si Bibi, may talagang makikita natin na tutulong sa kanya. Baka maya, mga iba naman dyan, mga plastic lang. Uh, sumasakay lang sa popular, popularidad ng dalawa, yun ang mahirap. Hindi natin malaman yan hanggang hindi sila mailik as uh, senator, di ba? Or uh, as, uh, ano, yeah, tama sa ngayon, nangangapa tayo kung sila talaga ba ay tutulong sa BBM Sara ano, administration just in case na mailik sila. Yun lang. Basta tingnan natin yung karapat dapat na maging senador talaga sa ano sa darating na Mayo. Yun lang. Sana malapit malapit ng eleksyon na ilang buwan na lang. December, January, February, March, April, May. Less than na ko na lang, less than na uh, 5 months mga kapatid. So, kailangan tuloy-tuloy yung ginagawa natin hanggang sa matapos ang eleksyon at saka pagkatapos ang eleksyon, ganito pa rin, mag-broadcast ah, uh, pa rin tayo, mag-uusap-usap pa rin tayo kung ano nga talaga ang kanilang ginagawa sa kanilang administration para hindi tayo mawala Ay nako, ang ganda ng usapan ngayon, ah. ang ganda ng topic. At least uh, na, na, natuto tayo sa mga ganyan. Ano yung sabi mo kanina? Nakalimutan ko na. Grand rights sa kayong isa kanina sa kay BBM. Ano? So, mga kapatid. Anong rights ni BBM? Ano? Don, nandiyan ka pa? Nawa internet mo ata. Andito pero parang wala wala wala. Nawawala internet mo eh. Ano, 2 hours na, mag-off na tayo. Salamat sa lahat, mga kapatid. Bukas na naman. Don, thank you ah. Thank you mga kapatid. Salamat sa lahat. Uh, in 5, 4, 3, 2, 1. Thank you sa lahat. Thank you, thank you. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. God bless everyone. Happy holidays. Thank you, thank you.